大家好，现在我们要学第二课的生词，准备好了吗？让我们开始吧。让我们看看每一个生词的意思和句子吧。问，问，问，请问。 问题，请问，请问，请问，你会说英文吗？对不起，我不会说英文。 问题，问题。老师，我有一个问题，请说。哪里？哪里？哪里？在哪里？去哪里？ 在哪里？在哪里？请问台北一零一在哪里？在那里。去哪里？去哪里？请问你要去哪里？ 司机你好，我要去阿里山。楼楼楼，一楼大楼一零一大楼。 一楼，一楼。你家在几楼？我家在一楼。大楼，大楼。这栋大楼有几楼？ 一共三十楼，一零一大楼，一零一大楼，一零一大楼在哪里？一零一大楼在台北。 都都都，我都喜欢，我都还没去过，我都喜欢，我都喜欢。 你喜欢日月潭还是阿里山？我都喜欢。我都还没去过。我都还没去过。你去过台湾和英国吗？我都还没去过。 一定，一定，一定，一定要去，一定很好吃。不一定，一定要去，一定要去。 我明天要去台北，你一定要去台北一零一看看，一定很好吃，一定很好吃。这是我做的汉堡，哇！ 一定很好吃，不一定，不一定。今天会下雨吗？嗯，不一定。 漂亮，漂亮，漂亮，漂亮的风景最漂亮。漂亮的风景，漂亮的风景。 我喜欢阿里山。我也是，那里有漂亮的风景，最漂亮，最漂亮。台湾哪里最漂亮？我家最漂亮。 看，看，看，你看，看看，看到，好看。你看，你看，你看，这是我的妈妈。 你妈妈很漂亮，看看，看看。我带你去我家看看。好啊，你家一定很漂亮。 看到，看到。你看到什么？我看到一个漂亮的小姐。好看，好看。你看。 我买了新衣服，真好看。意思，意思，意思，有意思，没意思，什么意思？ 有意思，有意思。你昨天去了哪里？我去了一个有意思的地方。没意思，没意思。昨天的电影好看吗？ 真没意思，什么意思？什么意思？你知道淡水吗？淡水是什么意思？